дуруст мома худо ай чанд соли азобум бутад як рӯзча баъд ишқа мефаҳмидад шабу азобоша баъд буфаҳмӣ ки чӣ хераш медаронад дила чӣ хеқинайда як ҷангал бикови як қила осмон борон тасате ба ҷо кин ашкома ای دیگه آغوش میره کاش که کرکن نه چشمومه چبرش که درست خودت رسیدم تو عاشقی محتاب شبی عاشقی دودی کلیانی تو عاشقی کرمانی تو عاشقی خود در سلفی و اینستاگرامی دست ما سر دادی ملی بگی خی من سرته خطا در دیگه کس دو دیگه موتم و دبرته ای مدد سوشیا نیو ای مدد Ай, мадасурша, найо, ай, мадасурша,